Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Yes, amis des sons, nous cœur, même qu'à suivre nous. Ne veut pas pour cœur. Dans 54 créoles, levez dans moi. Avec là, commencez ta chou. Je tiens à que le Seigneur bénisse les musiciens. Au nom de Jésus. Jesus. It's not you. 命运。 gracias nous sommes sans crainte que la terre bouleversée et que les montagnes chancelle au cœur des mers. Et la vie dit quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous versions d'espérance dans 48 créoles. Moi, pas besoin de paix, Sauvez-moi tout près. Vous faites que le Seigneur bénisse. Amis des autres, quand on nous, que le Seigneur faillit après-midi ça. o nome de Jesus Esuse polite pote, mi e godan.